Querido alumno, muchas felicidades, ya has pasado al módulo 2. Acompáñame, porque en esta oportunidad veremos la habilitación del puesto de cajero, cuidados de caja, responsabilidad y obligaciones y, por supuesto, la seguridad que debes tener. Te preguntarás, ¿qué es lo primero que debes ver en tu puesto de trabajo? Bueno, lo primero que debes hacer es habilitar tu puesto de trabajo. Y esto lo hace en conjunto la empresa contigo. ¿Qué quiere decir habilitar tu puesto de trabajo? Lo primero que te asignarán será un puesto de trabajo. Seguido, te asignarán un computador o un monitor donde ingreses todas las transacciones ocurridas en el día. Por supuesto, también tendrás una clave, una clave de acceso y un perfil para ingresar al sistema computacional. Y por supuesto, se te asignará un timbre de caja. Este timbre de caja es como tu huella digital ya que tiene un número específico y una asignación concreta a tu persona. Al momento que te asignen el timbre, el PC, el programa y tu puesto de trabajo, tú tendrás que tener mucho cuidado con las operaciones que realizas, ya que son de mucha responsabilidad. Estos cuidados tienen que ver directamente con tu bolsillo. Por lo tanto, tú debes realizar perfectamente las operaciones para que no te sobre ni te falte dinero. Para ser exitoso en caja, debes seguir las reglas. Por lo tanto, tienes responsabilidad y obligaciones. Hagamos un ejemplo. Tú eres cajero bancario y viene un cliente a hacer un giro de cuenta vista. El giro de cuenta vista significa retirar dineros de la cuenta vista. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuáles son tus obligaciones y cómo debes hacerlo? Te lo digo a continuación. Lo primero es saludar al cliente, darle la bienvenida, preguntarle seguidamente a qué ha venido. El cliente tiene que llenar el formulario de giro de cuenta vista. Cuando él te lo presenta, tú tienes que confirmar los datos contra sistema para verificar que la persona que está delante tuyo sea la correcta. Ves los montos adecuados que tienen que entregarle al cliente, seguido de eso le entregas el dinero, timbras tu documento, confirmas la acción por el sistema, seguido de eso debes guardar tu documento de respaldo y guardar tu dinero en la gaveta o cajón y que el cliente se vaya conforme. Si te has preguntado cómo funciona una caja bancaria, déjame explicarte. Una caja bancaria funciona igual que todas las cajas del mercado, solamente que en un banco hay más normas, obligaciones y más operatorias de seguridad que seguir. Acompáñame a ver las operatorias de seguridad para que tengas un excelente día laboral. Dentro de las operatorias de caja existe la seguridad de caja. Si por algún motivo te llegases a ausentar de tu puesto de trabajo, no dudes en seguir estas normas de seguridad. Las normas de seguridad implican, primero que todo, el efectivo, el timbre y tu PC. Debes dejar bloqueado tu computador, guardado tu timbre y guardado tu efectivo bajo llave. Así tendrás un respaldo significativo con respecto a tu labor diaria. Y por supuesto, no olvidar la seguridad que tiene que ver con documentos, como en el caso de cheque. Si un cliente viene a cancelarte una deuda o alguna cuota o un pago de tarjeta a través de un documento, que es el cheque, debes fijarte en que el cheque esté bien emitido y que no tenga enmendaduras. Así, estás evaluando una seguridad de caja muy óptima. Dentro de una sucursal bancaria se destacan dos grandes áreas, el área comercial, que es la encargada de hacer comercio con los clientes, y el área operacional. Ahí es donde actúas tú. El área operacional es fundamental para el desempeño normal y diario de una sucursal bancaria. Dentro del área operacional existe el jefe de operaciones, el tesorero, el jefe de servicio al cliente y el cajero, al cual tú estás optando. No por ser los más pequeños somos los menos importantes, tu tarea como caja bancaria es fundamental dentro de la organización. Para ser un cajero bancario debes conseguir unos requisitos mínimos, dentro de los cuales más poderosos está ser honesto, amable y saber aplicar la normativa. El horario bancario en Chile está regido de 9 a 14 horas. Sin embargo, hay sucursales que atienden de 9 a 6 de la tarde. Esto pasa porque algunos bancos han extendido sus horarios para así captar más clientes y hacer más negocios. Como la seguridad de caja es tan importante, tú debes tener mucho cuidado con el efectivo en caja. El efectivo en caja es el dinero que está a cargo tuyo. Por lo tanto, si no haces una operatoria bien de caja, afectará directamente tu bolsillo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tú debes manejar el efectivo tal cual como te lo indicaron para así no cometer errores y dejar bien puesto el nombre de cajero bancario. Pongamos un ejemplo. Un ejemplo de seguridad de caja es traspasar de inmediato el exceso de dinero a tu supervisor o tesorero. Es un respaldo que queda entre transacciones de tesorero y cajero. Así tú puedes comprobar que el dinero traspasado a tesorería fue efectivo y en el momento adecuado. Si quieres desempeñar una buena labor, debes tener cuidado en no cometer los errores más comunes que tenemos los cajeros. ¿Cuáles son? No dar el comprobante de pago, dar mal el vuelto, olvidarse de ingresar al sistema el pago o no guardar el dinero. Bueno chicos, hemos finalizado el módulo 2. Espero les haya gustado. Yo por mi parte me sentí muy cómodo.